Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais me Pedir sozinha sou capaz Não quero me de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E toda quando dobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado no cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei